व्हाट्सअप गाइस मैं हूँ मशद में मशद में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं आपको लेके जा रहा हूँ तेहरान फाइव स्टार ट्रेन में मशद टू तेहरान जो है वो तकरीबन 12-13 घंटे का ट्रैवल है ये जो मैं पहुँचूँगा वो सुबह सात बज के तीन मिनट पर पहुँचूँगा और निकल रहे हैं हम यहाँ से तकरीबन आठ बज के पंद्रह मिनट पर जैसे आप कराची टू इस्लामाबाद जाते हैं वैसे ही मशद टू तेहरान है जो ट्रेन है उसका नाम है फिदक फिदक ट्रेन जो है एक फाइव स्टार ट्रेन है इस सफ़र में इनकी सर्विस देखेंगे ट्रेन की क्वालिटी देखेंगे इनकी अंदर की लग्जरी देखेंगे और सबसे मेन चीज़ है इसकी प्राइस टिकट जो है तकरीबन 22 यूरो यानी कि साढ़े चार हज़ार रुपये का है आ जाए ये बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है ट्रेन की जो फिदक ट्रेन में जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ ये अपना प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ रहा है यहाँ पे ख़त नाइन यानी कि लाइन नंबर नाइन है हमारी ये आ गई ख़त नाइन डिसेबल लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त इंतजाम है लिफ्ट भी है यहाँ पे और एलिवेटर्स भी हैं और वैसे सीढ़ियाँ भी हैं तो आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं और प्लेटफॉर्म आप देखें खूबसूरत ट्रेन स्टेशन बना हुआ है ज़बरदस्त किस्म का ये है हमारी ट्रेन चेक करें भाई आप लोग ये है फिदक ट्रेन फाइव स्टार ट्रेन है यहाँ पे ये मेरा सीट नंबर मुझे मिला है ये वाला मेरा है और बाकी और जगह पे वन टू थ्री फोर पे और लोग बैठेंगे आप सर्विस चेक करें ज़बरदस्त किस्म के कुशन लगे हुए हैं एक ये बर्थ है इसके कुशन आप चेक करें यहाँ पे दो लोग बैठ सकते हैं लेकिन ये जब ऊपर जाएगी वन बर्थ इधर हो गई है वन बर्थ यहाँ हो गई है इधर एलईडी स्क्रीन लगी हुई है अब आप देखें यहाँ पे ये देखें एलईडी स्क्रीन लगी हुई है इस पर आप फिल्म वगैरह भी देख सकते हैं खूबसूरत जो है इसका इंटीरियर कर्टन्स दिए हुए बहुत साफ़ सुथरे बिन्स दिए हुए यहाँ पे इधर आएंगे आप देखेंगे इधर सारी एल ई लगी हुई अब और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है ये कंपार्टमेंट है सारा जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं ये देखें तो मैंने रखा हुआ है सामान इधर आप सामान रखेंगे ये आपको जो है मिलेंगे ट्रेन भाई खोल के दिखाएंगे साफ सुथरी चादर है बिल्कुल शफाफ पिलो कवर पिलो के फुल हाइजेनिक बहुत खूबसूरत सिस्टम है ये आ गया खाना देखें आप लैम है और चावल है इसके साथ ये बर्गर बन है इसके साथ बहुत खूबसूरत सा मायनीज़ है ये हुमस है हुमस के साथ देन ये सैलड है ज़बरदस्त यार ये देखिए एक पूरी मील है जो ये सिर्फ अभी रात का खाना है अभी रात के तकरीबन एक बात तो मैंने देखा तो इसमें इंग्लिश टॉयलेट भी है और जो देसी टॉयलेट या फिर ईरानी टॉयलेट जिसे कहते हैं डब्ल्यू वो भी है तो मैं आपको इंग्लिश टॉयलेट भी दिखाऊँगा स्टाफ से मिलवाता हूँ सलाम वालेकुम Salam. सलाम how are you right what's your name My name is uh, Hussein, Hussein Imam Khan. Hussein ma mashallah you have a lovely dress like is this a uniform Uh, yes, this is our uniform, our, uh, this is very our like formal uniform. wow it's, it's amazing uniform how many people work in this train as a staff In, uh, as a staff, uh, uh, about uh, 14 uh, people. Yes. Is this government operated train or is private? It's private. It's uh, electric. Electrician like. Oh wow, you have very nice uniform like. हम जा रहे हैं किचन में वैसे इस फाइव स्टार ट्रेन में एक रेस्टोरेंट भी होता है लेकिन इस ट्रेन में मौजूद नहीं है तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ से ये सारी फूड सर्विसेज वगैरह जहाँ से होती है आपको दिखाता हूँ जबरदस्त wow. little compartment. Yeah, yeah. And uh, we are waiting for the passengers. Uh, if they want something, they can use their button here. And uh, the okay. light this is your food and everything, is it? Yes, this yeah. is our uh, containers. Yeah, yeah. For everything. Uh, Perfect. Glass, everything to be clean. Where you have hot food? hot garam, oh, gheza oh, garam. Yes, we we put it in this, turn it on, and uh, it will get hot. Wow. Okay. Okay. Perfect. Perfect. And you have fridge as well here, is it? Yes. To make we have it. fridge. Uh, we have some stuff, soda. Wow. Something like that. Yeah. Yeah. Perfect. Perfect. Thank you very much. You're really welcome. appreciate. Like you know, love it. खाने के फ़ौर बाद डिज़र्ट डिज़र्ट है और कॉफ़ी आई है कॉफ़ी के साथ क्या क्या देखें डिज़र्ट में ये कोकोनट कोई हलवा टाइप का बना हुआ ये है इसके साथ ज़बरदस्त कॉफ़ी है और ये फ्रूट सैलड है तो ये है खाली कॉफ़ी टाइम और डिज़र्ट टाइम ठीक है मज़े का लगा नहीं लगा लगा मज़े का directamente de the destination is uh, Shahrud. What was what's the name of the state? Shahrood. Shahrood. Yes. And it's near it's the half, halfway. Way of Mashhad to Tehran, yeah? yeah. Wow, wow. ये देख ले भाई खूबसूरत ट्रेन है बाहर से देखें कितनी खूबसूरत है प्रिंट है इसका और ये शाहरुद ट्रेन स्टेशन का नाम है यहाँ के जो लोकल ट्रेन स्टेशन अगर आप देखें वो भी इतने खूबसूरत साफ़ सुथरे बने हुए हैं सोनाग्राम हो गया मुझे भी सोना है मसला है कि मेरे कंपार्टमेंट में तीन और लोग हैं तो ज़ाहिर मैं अगर वीडियो नहीं बना सकता बड़े सब नहीं कर सकता तो जाके मैं सो जाऊँगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको दिखाना भूल गया ये देखिए चप्पलें भी मिलती हैं Assalamualaikum. How are you, man? You alright? right. good, good. Tell me, how long you been working? Uh, I work uh, seven years. Seven years, yeah. And you like it? Uh, it's a different job. Yeah, yeah. It's hard uh, and it's, delicious. And you do only uh, Tehran to Mashhad? Uh, no, uh, we go to Khorramshahr, Tehran to Khorramshahr. Okay after that uh, we go home to Mashhad. You come to Mashhad, yes. yes. Uh, and Rasht, north of the Iran. North Iran, yes, okay. North of Iran. Rasht, go to Mashhad. Mashhad, okay, very good. अपने हीरो को थोड़ा खुदाफिज बोल दूँ फिर इन मुलाकात होगी thank you very much all right सही तेहरान का बहुत बड़ा सेंट्रल स्टेशन है